Ocean Mall and we are on the top floor of Ocean Mall. This is how it looks from the outdoor side. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा soon.